cocinando algo ahí, di cuenta, me yo. Eso ¿Ya había luz en el instante? Sí. Yo estaba el radio ahí. ¿Y por, dónde comenzó el incendio? Aquí en esta habitación. Vale, ¿Esta es la cocina aquí? No, esta es una habitación. La cocina es por aquel lado. ¿Y comenzó por aquí el incendio? Ajá. ¿Y no había nadie aquí en la habitación? Eh, hay niños. Eh, huyendo contando vistas. Ah, pues, pues, no, tenía nada encendido él aquí en la habitación. No sé, porque yo no estaba, tú sabes, estaba, yo estaba ahí en la cocina, no estaba aquí adentro.